सुरेश कुमार राठौर हूँ इंदौर का निवासी हूँ मैं और गौतम बुद्धा एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है प्रदेश स्तर का जिसको हम नेशनल लेवल पे भी एक्सटेंड करना है इस एनजीओ के माध्यम से हम एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं मतलब समाज का जो वंचित तबका है जो आज भी किसी कारणवश पिछड़ गया उसको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मैंने का गठन करा और मैं आपके बीच में मनावर में हूँ अभी शासकीय महाविद्यालय के हॉस्टल में तो चूंकि मनावर में डॉक्टर हीरालाल जी अलावा जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रख सकूं तो ये जो योजना है ये अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चल रही है पिछले पंद्रह सालों से और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अभी तक पता नहीं लगा तो कहीं ना कहीं ये अपने सरकारी सिस्टम की नाकामी थी है हालांकि मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दूंगा तो हमारी हमारी जो ये संस्था है इस योजना का प्रचार प्रसार करती है पूरे प्रदेश में और अभी हमने सफलतापूर्वक आपके यहाँ से मनावा में समझी समझीपुरा पटवार गाँव है समाजीपुरा पटवार वहाँ के आदिवासी छात्र को एस के छात्र को लक्ष्मीनारायण वाजपेयी को हमने सिंगापुर भेज दिया है उसने 10 तारीख को मुंबई से अपनी फ्लाइट भी ले ली वो 11 तारीख 11 फरवरी को सिंगापुर जाके उसने ज्वाइन भी कर लिया एडिन बरा नेपियर यूनिवर्सिटी से वो मास्टर डिग्री करेगा इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड में तो आपकी विधानसभा में ये फार्मूला लागू हो चुका है और इसमें शासन की तरफ से 50 सीटें हैं पचपन परसेंट से स्नातक चाहिए आपका पूरा दसवीं बारहवीं की मार्कशीट भी लगेगी आय जाति मूल्यों प्रमाण पत्र भी लगेगा क्योंकि अभी तो- अभी क्या है कि शासन में नौकरियां बहुत कम हो गई है कोई गारंटी नहीं कि आज या हाल में आप जितने भी अनुसूचित जनजाति के छात्र बैठे हैं सभी की नौकरी लग जाए तो एक अल्टरनेट करियर भी आप लेके चलो अपने साथ में कि हम आपको वर्ल्ड के टॉप संस्थान में भेजेंगे सिंगापुर में भेजेंगे मलेशिया में भेजेंगे पेरिस लंदन अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी रहेगी तो मैं आपको पेरिस लंदन भेजूंगा और अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो फिर मैं आपको सिंगापुर या मलेशिया भेजूंगा जहां आपको विश्वविद्यालय की तरफ से अंग्रेजी की कक्षाएं भी प्रदान की जाएगी ताकि आप अपना एकेडमिक इंग्लिश का लेवल उठा सके तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको बस जिस दिन आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए पचपन परसेंट से आप ग्रेजुएशन जिस दिन कंप्लीट कर लो उस दिन आपको सारे पेपर लेके मेरे पास आना है मेरे ऑफिस में ही और एक ही बार आना है फिर हम अपन फोन पे कॉन्टेक्ट में रहेंगे फिर आपको एक बार भोपाल जाना है सिलेक्शन करवाने के लिए इसका सिलेक्शन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अपना आदिवासी का जो एक मंत्रालय है जिसको अपन बोलते हैं जनजाति मंत्रालय जनजाति कार्य मंत्रालय जो कि गोलक भवन के सामने सतपुड़ा भवन है तो इसमें आपको एक या मेरे समझता दो बार भोपाल जाना है और एक या दो बार इंदौर आना है तो ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है आप ही जाओगे और इसमें आपको शासन की तरफ से वो होस्टल का भत्ता मिलेगा देने का सिंगापुर में जो कि अभी पचपन हजार रुपये महीना है आपको वहाँ सिंगापुर में बाकायदा होस्टल मिलेगा उसमें पचपन हजार महीने आपको मिलेंगे इकट्ठा ही दिया जाएगा थोड़ा सा का और इसमें डर की कोई बात नहीं है सिंगापुर में काफ़ी इंडियंस रहते हैं और वहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है सेफ कंट्री है एज कम्पेयर टू इंडिया अपना इंडिया से तो अच्छा ही है मतलब सिंगापुर एडवांस कंट्री में अंग्रेजी भाषा वहाँ चल रही है तो ये बहुत अच्छी योजना है मैं समझता हूँ कि आप सभी को इसका लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है आप भले शासकीय सेवाओं की तैयारी करो मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ शासकीय सेवा की तैयारी से लेकिन अभी क्या है कि निजीकरण भी काफी हो गया है इंडिया में आजकल कॉर्पोरेट में आप भी आप जॉब कर सकते हैं सिंगापुर से एमबीए करके आप अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं यहाँ पर इंडिया में आप मनावर में कोई बड़ा बिजनेस प्लान कर सकते हैं इंदौर में बड़ा बिजनेस प्लान कर सकते हैं क्योंकि एमबीए इंटरप्रीनरशिप में आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे अपना बिजनेस करें और अभी केंद्र सरकार ने national S C S T hub योजना लॉन्च करी है 2016 में जिसके माध्यम से एस सी एस टी के जो इंटरप्रीनर है जो उद्यमी जो अपना खुद का धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए 490 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है हालांकि मैं समझता हूं कि देश में 25 करोड़ एस सी की आबादी है उनके लिए 490 करोड़ तो ऊंट की मुंह में जीरा है मैंने ये राशि बढ़ाने की मांग करी है प्रधानमंत्री जी को